Είμαστε από τον Όμιλο Μικρή Χάκη του Πραγματικό Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας και σας παρουσιάζουμε το αυτόματο όχημα ε, που βλέπει τη γραμμή και κινείται. Το, το, κινητάκι μας, ε, το, το κινητάκι μας κινείται αυτόματα με το Arduino, ο οποίος είναι ο εγκέφαλός του και τροφοδοτείται η ενέργειά του από τις μπαταρίες. Οι, οι ρόδες κινούνται με δύο κινητήρες DC και υπάρχουν δύο αισθητήρε. Ο αισθητήρα υπέρυθρων και αισθητήρα απόστασης. Υπάρχουν και καλωδιώσεις που συνδέονται με το breadboard και το arduino. Ο αισθητήρα υπερήθρων στέλνει φως και διαβάζει πόσο επιστρέφει πίσω, με βάση την απορρόφηση του φωτός. Οπότε, όταν πάει στην άσπρη σε ανοιχτά χρώματα, επιστρέφει όλο, σχεδόν όλο το φως, οπότε στρίβει ε, δεξιά και όταν είναι σε μαύρο, στρίβει αριστερά. αισθήρα απόσταση είναι ακριβώ ο ίδιο με τον αισθήρα υπέρ του. Το άσπρο λαμπάκι ε, στέλνει το φως και το μαύρο το απορροφάει. Αν, αν αργήσει, σημαίνει ότι δεν έχει εμπόδι. Αν το εντοπίσει αμέσω, σημαίνει πως έχει εμπόδι μπροστά. Θα συνδέσουμε το Arduino, τον κινητήρα και το τσιπάκι σενία d ε, με τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε τη ταχύτητα και τη φορά των δύο κινητήρων. Στο μέλλον προγραμματίζουμε να ελέγχουμε το συγκεκριμένο όχημα μέσω μίας εφαρμογής στο κινητό μας τηλέφωνο η οποία θα συνδέεται με μια συσκευή Bluetooth πάνω στο όχημα. Επίση, ε, ε, μακροπρόθεσμα, σχεδιάζουμε να τοποθετήσουμε μία κάμερα έτσι ώστε να, ε, η οποία θα ελέγχεται από Wi-Fi hotspot, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώνουμε τι ακριβώ βλέπει η συσκευή μα. Το hotspot γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μα. Στο ευχαριστώ.